Mariana perguntou para mim aqui: você tem animal de estimação? Um animal de estimação é o que? É um, é um pet, né? Como que é, como, como é que é aqui? Eu esqueci até o nome aqui. Você tinha nem mascota, ok? Não tenho animal de estimação. Aqui eu tinha um cachorro aqui na Colômbia. Vocês viram um vídeo meu aí que eu publiquei na internet. Robin, uma cachorrinha bem interessante, bem meiga, mas ela morreu no acidente, ok? Ela pulou da janela do carro e pá, atropelaram a, a coitada e morreu ok? Próxima pergunta aqui. Eu vou perguntar para vocês aqui alguma uma coisinha, ok? Perguntar aqui para vocês qual é a palavra mais estranha em português que você já viu. Qual é a palavra para você a mais estranha? A palavra mais. Essa palavra é muito estranha em português. Outras perguntas, ok? Ah... Qual é a sua música favorita? Eu escuto de tudo, ok? Nas antigas, assim, no tempo do colégio, eu escutava somente rock e tudo que não fosse rock eu odiava. Mas hoje em dia eu escuto de tudo, ok? Em inglês, em espanhol, italiano, até árabe também, <laughs> já estou escutando ultimamente. Então tá bem mais eclético em questão, em questão de gosto, ok? Uh, ok. Julie perguntou para mim aqui, o que é que você mais gosta na Colômbia? Porque eu moro na Colômbia e o que eu mais gosto na Colômbia são as pessoas, ok? O clima, a energia das pessoas é muito boa aqui. E o clima em Medellín também é muito bacana. E outra coisa que eu gosto são as montanhas. Eu sou uma pessoa de montanha, eu gosto de montanhas, ok? Não que eu moro na que eu, que eu morava no Brasil, na cidade e tem várias montanhas, também não tem tantas montanhas. Nada como Medellín aqui, que é tipo 360 montanhas por tudo que é lado. Eu gosto muito disso. Ah, aqui estão falando aqui as palavras estranhas. Já estou começando a ver aqui as palavras estranhas em português. Canhoto. Canhoto é, é estranho. É canhoto. Canhão, canhão, canhoto. Canhoto é quem usa a mão esquerda para fazer as coisas, ok? Destro, canhoto. Beleza? Malemolência. Nem eu sei o que é isso. Malemolência. Atrapalhar. Quer interferir, né? Alguma coisa. Sacanagem. <laughs> Piripaque, Vines Pablo falou aí. Piripaque, quando você tem um piripaque, aí você tem um freak out, como não fa... nem fale isso para ela, porque se você mencionar que você não conseguiu o que ela estava esperando, ela vai ter um piripaque. Ela vai ter um vai ter um vai explodir a cabeça, que é um piripaque. Sabe o que quer dizer? Gadejo, ni ideia, não sei. Qual foi o livro que mais mudou a sua vida? Eu acredito que quando eu comecei a aprender inglês, quando eu comecei a aprender inglês, eu já falei isso em outro, em, em algum vídeo na internet. Eu já falei tantas coisas que, nossa, o cara pede até. Às vezes vocês falam pra mim, ah, eu vi no vídeo que você falou não sei o que, eu. Qual o vídeo? <laughs> a galera sabe de tanta coisa que você até esquece. Mas um, vi, um livro, meu primeiro livro que eu li em inglês, que é de Tony Robbins, Notes from a Friend é bem curto assim, é bem curto, é bem antigo também. Esse livro foi a minha porta de entrada para para os livros de desenvolvimento pessoal que eu tanto gosto. Eu gosto muito desse material porque é algo que traz muita positividade para você. É algo bem bacana. Eu era bem cético sobre essas coisas antigamente, mas agora eu leio, eu vejo vídeos, escuto podcast, escuto rádio e eu gosto muito. É algo que traz muito benefício para você. Então é bem bacana. Dicas para uma entrevista de trabalho em português. Olha só, eu vou te falar a verdade, eu não tenho tantas dicas sobre isso porque eu não tenho experiência trabalhando em outras empresas. Eu trabalhava com minha família no Brasil e agora eu tenho o meu próprio negócio na internet em português. Mas a melhor recomendação que eu posso dar para você é que você procure na internet, no YouTube, youtube.com.br, ok? Dicas de entrevistas de trabalho como um brasileiro procuraria na internet, ok? Simples assim. Procure, procure as coisas como um brasileiro procuraria, ok? Isso é o que vai te ajudar bastante. Outra. Okay. Antes da próxima, eu vou colocar aqui outra perguntinha para você. Uh, ok. Você escuta alguma rádio do Brasil e qual? Pam, pam, pam, pam. Ok, eu tô vendo aqui, eu não vou colocar essas perguntas. Eu vou colocar bem rápido. Quais são os sons do X, ok? Veja aí no YouTube, eu fiz um vídeo falando só sobre isso, ok? é, pronúncia da letra X em português. Coloque no YouTube. Veja os vídeos no YouTube, tem muito material, beleza? Galera, vocês que estão vendo o replay disso aqui, participem aí nos comentários também, ok? Ok, a próxima aqui também, a palavra jeito tem muitos significados. Tem vários significados, ok? No vídeo também que eu fiz no YouTube, tem oito significados para você usar a palavra jeito, beleza? última pergunta aberta aqui. Lorena perguntou: E aí, Fluminense ou Flamengo? Nenhum dos dois. São Paulo, ok? <laughs> Eu não sou tanto fã do futebol, mas se tem um time para torcer seria São Paulo, ok? Desculpa aí os, os fluminenses, não sei nem como é que fala, e os flamenguistas. E agora eu vou pedir para vocês, eu quero que vocês deixem aí, ok? Uma expressão em espanhol. Me desafie. Eu quero que vocês desafiem o meu espanhol, para ver se eu realmente sei espanhol, ok? para ver aqui, porque geralmente eu que faço com vocês isso aí. Então, deixa aí nos comentários alguma expressão em espanhol e eu vou tentar descobrir o significado. E aí vocês me dizem aí se está <laughs> correto ou não. E com certeza vai ter aí muitas pessoas de, outras, de outros países que falam espanhol que vão dizer: caramba, eu nem conheço essa palavra em espanhol aqui no meu país, ninguém fala isso. Pergunte alguma expressão. Nossa, monda! Monda! no sé, alguien caído del catre, caído del catre, caído como alguien que, perdió, que, se cayó del caballo, okay. se armó el zaperoco, se armó como en la pelea, <laughs> tal vez, se armó la pelea, se armó el zaperoco, el zapero, zaperoco, sapero, zaperoco, sí. la palabra huevón, sí, no me rompa las bolas como que no me jodan, no me, me moleste, o sea, ah ponete las pilas, como poner atención. ¿sí? es changua? Changua, changua, changua, es una muchacha, changua, una changua, como una chama, como en Venezuela. Echar la foca, echar la foca, mm, no sé qué, <laughs> no sé qué, qué significa eso. <laughs> ya me están haciendo cosas para que yo diga cosas como raras. <laughs> A ver. Sos un, un Sos un jede. Sos un jede. No, no me des la lata. No me des la lata. No me des la lata como no me, no me des atención a que no me pare bolas. Sería. <laughs> desparche. Sería como parcharse en Colombia, pero un desparche, como algo así como desparchada, como malo. O sea, al revés, que no está como bien. ¿O no? A ver, tenés que echar. Ah, Estefana Garay, tenés que estar canchero, canchero, como, como bien, bien puesto, como bien visto, como arreglado. <laughs> Yo seguramente estaría hablando un montón de mierda <laughs> y ustedes cagados de la risa en el otro lado, no imagino. <laughs> Costa Rica, a ver, vea cómo agarró los ticos de acá. Bochinche, bochinche. Ay, es que este, esta palabra las palabras sueltas muy complicada Bochinche, pero dame, Écar, dame una frase, dame algo. Ah, Gustavo dice, caído del catre es uno que no entendió nada. Ah, você está como caído del, del, del catre. Conchale, conchale, como mierda, conchale. México, o quê? Conchale. Estar emperrado, isso é português ou espanhol? Emperrado, Porque emperrado em português é quando a porta não está, não está fechando bem, tá, tá, tá dura, tá emperrada, tá presa, tá... Você não consegue nem abrir e nem fechar de vez, tá, tá, tá presa. Tiango é una comida bogotana. Nossa, que vergonha, hein? Es que Tiango, na né, muchacha. <laughs> A ver. Estar en andar com caña, com caña sim com com com guayao, com está, está como, está com resaca. é chileno, habla chileno. Colgar trina, uff, que es esto, Felipe, ¿te sabes qué es piro? piró allí en Colombia. Piró, piró. Piró, tal vez, como estúpido, como huevón. A ver, sos un jede es como sos un moleste, molesto, un je, como un gilipolla, <laughs> como los españoles. Sacar de quicio, sacar de quicio, no. Te voy a te voy a cantar tu precio, te voy a cantar tu precio. <laughs> como te voy a cantar tu precio. É nessas horas que eu noto que eu não sei nada de espanhol. Imagina a quantidade de expressões que vocês estão falando aqui para mim em espanhol e eu hum, hum, nada. Não, tem muitas, eu acho que vocês estão fazendo aqui, tipo, colocando as mais difíceis. Que purete, que purete não. Mas posto que anda, ah, essa eu já escutei. Mais mais posto que um calcetim. essas é mais posto que um calcetim. Mas posto que um calcetim. Como <laughs> no sé. No sé, me están haciendo bullying aquí. Este pibe es re guachito. Re guachito. Pibe es como argentino, ¿sí? Re guachito. Re guacho. Guachito. Nah. Hagamos una vaca, eso sí, como fazer vaca, ¿no? Como dinheiro. Va como piña, va como piña, como, como malo, ¿ok? Costa Rica, pura vida. Es que pura vida utilizan para un millón de cosas. Impresionante. Sobre aquí, pije, pijinear, pijinear, pijín, pijinear. Es como perrear, como, como pijineando. Corongo, corongo, coroncho. Yo sé si es que acá en Colombia, pero corongo, Costa Rica, me dice Gladys. ah, pero no hagas mucho bochinche, como mucha, mucho bla bla bla, mucho como reclama de todo, como não hagas muito bochinche. Eu estou tentando aqui, eu estou tipo arriscando aqui no significado dessas palavras que vocês estão colocando aqui, dessas expressões. Nossa, a galera tá com tudo aqui. <laughs> acho que, acho que aproveitar agora a oportunidade de eu vou como eu vou colocar assim pro professor que ele não vai entender nada, eu quero mesmo ver. A ver, é, Keila falou aqui, esfaratal, esfaratal. Né? Dá uma frase, galera, uma frase, é alguma coisinha assim para pelo menos contextualizar. Estar emperrado merece elas estar apaixonado demais. Estar emperrado, emperrado, emperrado. Na Argentina. Já, tem, tem uma expressão na Argentina que era muito vulgar para isso. Estar aguitado, não mames. Manda ela parar, mãe. Manda ela parar, mãe. La parar, mãe. que a parada en portugués es tipo la vaina, la cosa, cualquier, es una parada ahí, como una vaina que tengo que hacer, una parada. Entonces eso, manda la parada, suena como, mándame la verdad, pues la real, la, lo que sea, pues no me, no me dé vueltas con eso. Ok, otra, otra, otra. Ok, a última aquí voy a hacer otra pregunta para vocês, ok? Vou perguntar para. Nossa, tem muita, mucha, mucha, expressão aqui. Tirarle los perros, sí, como echarle dos perros. Pues. A ver, tomártela de acá. ¿Sabe qué es? Pailas, mijo. Sí, pailas, hay pailas, pues pierde, ya fue, ya. Para la próxima, pailas. Caído del, caído del palto. Hmm, caído del palto. De palta. vale hmm, Bájale la espuma de tu chocolate. Ah, ¿sabes que eso como Será que isso es como, tipo, baixa bola ahí tipo, eh, como que no, no, no, no se ache demais, así, como que, oh, oh, oh, oh, eh, bájate la espuma, bájate la espuma tu chocolate, eh? andas como muy, ah, como, a ver, Adriana Marcheto, este, ese chabón me afonó la, la guita, la guita que tenía para morfar, la guita, la guita es la plata, este chabón, este man me, me, me me robó la plata que tenía para, para morfar, como Power Ranger o qué? Para morfar. <laughs> ok, ok, ok, ok. la última, vamos a la última. De hecho, voy a que. Intenta con palabra, intenta con palabra toche, ¿qué dice? Te dejo esta, allá ahí. Arrecho nunca muere, y se muera, muera arrecho. Arrecho nunca muere. Arrecho es como una persona como muy, muy, muy dura, ¿no? Como ah, este sistema es muy arrecho. Como arrochado. Ese, man, esse cara é muito arrochado. Muito arrochado aí. Ok, agora. Pololo no Chile é eh, namorado, né? Eh, Pololo, polola. Ok, galera, ok, ok, ok, ok, ok. Já, já, já, já comprovaram aqui que eu não sei quase nada de espanhol. Já tem um milhão de mensagens aqui. Nossa um milhão de mensagens. Ah, morfar é comer. Morfar. Morfar. Ah, morfar. <laughs> em dónde? Ok, Argentina. Guila. Guila. Não era Guita? Arrecho de Santander e arrecho de Bogotá. se arrecho como muito duro, muito duro. Ok, agora, a pergunta aí para vocês. Ok? Antes de a gente trazer aqui alguns convidados, a próxima pergunta, a, a próximo, o próximo desafio aqui em espanhol seria trava-língua. Eu vi gente perguntando aí, Felipe, você sabe algum trava-língua em espanhol? Eu, hum, não. Mas se vocês mandarem para mim aqui, eu posso até tentar. Então, manda aí para mim um trava-língua em espanhol. Agora, semana, um trava-língua em espanhol. Não pode ser coisa de outro mundo também, ok? Mas um trava-língua aí que seja possível. Vamos ver se eu, se eu consigo aqui falar. Vou esperar um pouquinho aqui, que tá com... asme ai Anda ver se el gallo puso. Anda ver se el gallo puso. É, é uma expressão, né? Tipo, ah, vai ver se eu estou na esquina. Em português, vai, ah, vai ver se eu estou na esquina. Digo, vai, anda para allá. Nossa, ok. Vamos começar aqui com. Nossa essa galera tá levando a sério demais esses trava-línguas. Né? Estão me matando aqui, peraí. Tá, vai. Vou, vou tentar aqui primeiro. É, só Sogalox Rápido ruedan las ruedas. Del, rápido ruedan las ruedas. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Tres trigues tragan trigo en un trigal. Pepe pecas pica papas con un pico. Pepe pecas pica papas. <laughs> Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Ah, eso sí fue. Mucho Tito Negro Gordo. Micho, no, Micho mucho. Micho Tito Negro, Michotito Tito Negro Gordo y Cabezón. Michotito Negro Gordo y Cabezón. Mm. Ah, parece que es un tigre Ya conocido ¿no? tres tristes tigres. tres tristes, Tres tristes tigres. Tres... Tres... Tres tristes. Uh. Pucho, madre. Envío. <laughs> Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Eh, casi. ¿Qué otra? Para. ¡Ay! Ay. caro, para, paranga. ¿Es alguna palabra alguma palavra só, tudo junto? Paranga, paranga, parangaricutrimuquinana. No, no, no, una palabra. una palavra. Camarero desen, camarero desen, camarelo, camarero amelo camarero desen camaronanelo. puta palabra. Cama, camaronamelo. Cara, camaronamelo. Camaronamelo. Caraman, caramanamelo. <laughs> doctor, doctor, doctor. Doctor. Doctor reformul. Reformulen ya Reformúlemelo. reformúmelo, Doctor. Doctor, reformúlemelo. Ay, pucha, eso es muy difícil. madre. A ver. La salchicha. Salchichón. Salchichón de la salsa mentaricho seria Salchichón de la salsa men, salsa, salchichón de la salsa mentaricho sería ese es un lugar que vende salsicha Y salsas y molho. Salsa menta sería Salsa menta sería Salsa menta. Salsa menta, salsa, salsa menta, mentaricho. Mentaricho, mentaricho. Mentaricho sería. Salsa mentariga, sorry. <laughs> Me siento un estudiante otra vez. A ver. Uh, Capira. ¿Eso ya fue? capira pacora Capira, capira, Capa, pacora capira pacora capira pacora A mesma coisa, né? Não diga ele de Mitchell, é palavrão. oh, a galera aí tá se aproveitando da minha inocência aqui para colocar para falar palavrão, olha só. Esta noite vendrá um murciélago e nos desnarizará... Rariceira... Nah. Esse da Teresa, eu acho que eu já escutei. Teresa trajo trizas, hechas trizas, hechas trizas, trajo Teresa, las trizas. Ah, eso fue de boa, fue de boa. R con R de cigarro, R con R de barril, rápido ruedan los carros por los rieles del ferrocarril. Ah. Tan, tan, tan, tan, tan. Te están gastando aquí. <laughs> No, no, no, te temo, te temo, te temo, te temo. Vou fazer a outra, a última, a última aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, espera caramba, es eh, terrible, terrible. O sea, me, pusieron cero. No sean tan, tan duros conmigo. Ya, compadre, compadre, cómpreme un coco. Compadre, no compro coco porque como, como poco... ¡Ay! Compadre, cómpreme coco. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, no compro coco porque como poco coco, como poco coco compro. <laughs> oh, <laughs> está muy difícil. Ah, impressionante. Impressionante. Ok. Galera, valeu aí pela participação de vocês. Bem divertido fazer esses trava-línguas aqui, sendo vítimas dos meus estudantes de português. <laughs>